सोलापुरात नव्याने ताडी दुकानांना परवानगी देण्यात येऊ नये अन्यथा राष्ट्रवादी कामगार सेलच्या वतीने आंदोलन डॉक्टर गोवर्धन संस सोलापूर शहरात पूर्वी बरीच ताडी दुकाने होती परंतु ती ताडी पिऊन अनेक नागरिक मरण पावले आहेत आता पुन्हा शासनाने पाम वाईन नावाने ताडी दुकानांना परवानगी देणार आहे असे वृत्तपत्रातून आले आहे निवृत्त प्रधान सचिव रामानाथ झा यांनी एक सदस्यीय समिती गठीत केली आहे त्यांनी पाम वाईन नावाने ताडी दुकानास परवानगी देण्यास काही हरकत नाही असा प्रस्ताव शासनाकडे दिलेला आहे परंतु किती झाले तरी ताडी दुकानदार हे केमिकल मिश्रित ताडी तयार करूनच विकणार कारण सोलापूर शहराच्या आसपास ताडीची झाडे भरमसाठ नाहीत किती कडक निर्बंध घातले तरी ताडी दुकानदार केमिकल मिश्रित ताडी विकणार वास्तविक पाहता एका ताडी दुकानात रोज हजारो लिटर ताडी विकली जाते तेवढी ताडी बिगर मिश्रित मिळूच शकत नाही एकीकडे गेल्या तीन वर्षापासून ताडी दुकाने बंद आहेत आता कुठेतरी त्या व्यसनातून नागरिकांची सुटका होताना दिसत आहे आता आपण होऊन त्यांना पुन्हा व्यसनाधीन बनवायचे का एकीकडे गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे शहरात कामगार व मध्यवर्गीयांना काम मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबे उपासमारीचे जीवन जगत आहेत अशा परिस्थितीत डेंग्यूसारखे घेणे निर्माण झाल्याने अनेक कुटुंबे संकटात सापडलेली आहेत तेलंगणा राज्यात अनेक जिल्ह्यात लाखो ताडीचे झाडे असून देखील त्या ठिकाणी फेब्रुवारी ते एप्रिल या फक्त तीन महिन्यात ताडी उत्पन्न होते मग सोलापूर शहरातील झाडांना बारा महिने ताडी कुठून मिळणार सोलापूर शहरात अनेक ताडी दुकानात ताडी पिऊन अनेक नागरिकांनी आपले प्राण गमावले परंतु दुकानावर कारवाई झालेली दिसून आली नाही अनेक आंदोलने केल्यामुळे ताडी गुत्ते बंद पडले आहेत तरी प्रशासनाने नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन सदर ताडी दुकानांना परवानगी देऊ नये तसे झाल्यास राष्ट्रवादी कामगार सेलच्या त्यास तीव्र विरोध असून ताडी गुत्ते बंद पाडण्यासाठी वेळ प्रसंगी उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल अशा आशयाचे निवेदन दिनांक आठ सप्टेंबर दोन हजार एकवीस रोजी माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रवादी कामगार सेलच्या वतीने डॉक्टर गोवर्धन सुनसू यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाद्वारे देण्यात आले यावेळी अंबिका गादास शारदा गुंडेटी सतीश दासरी बालाजी बुधारम विष्णू गुंडेटी व्यंकटेश कोरापाटी सिद्धराम नंदी सतीश गोरंटला सोमनाथ कणके आदीसह कार्यकर्ते उपस्थित होते पण त्यास आमचा राष्ट्रवादी कामगार सेलचा विरोध आहे गेल्या अनेक वर्षापासून आंदोलन किती तर केले असता तो ताडी दुकाने पूर्वीचे बंद पडलेले आहेत ज्यावेळी ताडी दुकाने चालू होते त्यावेळी अनेक लोकांनी तो ताडी पिऊन मेलेले आहेत अनेक लोकांचे संसार उघड्यावर पडलेले आहेत हा वास्तविक परिस्थिती आहे आता गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे एकालाही काम नाही बीडी उद्योग स्थिर नाही यंत्रमाग उद्योग स्थिर नाही असंघटित क्षेत्रातील लोकांना काम नाही अशा अवस्थेत आता गेल्या दोन तीन वर्षापूर्वी ताडी दुकाने बंद झालेली आहेत आणि त्यातील लोक आता काही व्यसनापासून सुटका होत आहे पुन्हा आपण ताडी दुकाने जर पूर्व भागात ताटले तर लोक पुन्हा पिण्यासाठी सुरुवात होईल पुन्हा अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होईल यासाठी आम्ही माननीय उपजिल्हाधिकारी क्षमा पाटील मॅडम पवार मॅडम यांना आम्ही निवेदन क देऊन विनंती केलेली आहे त्यांनी शासनाकडे त्वरित हा प्रस्ताव पाठवून आम्ही परवानगी देणार नाही या पद्धतीने आम्हाला आश्वासन दिलेले आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत या ठिकाणी दाढी दुकाने चालू होऊ नये यासाठी लवकरच माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारसाहेब यांची भेट घेऊन आम्ही व्यथा सांगणार आहोत जय हिंद जय राष्ट्रवादी जय महाराष्ट्र